tekindako ate nemotoka ekola ki mu sipeesi dabotapothe screen tugende maaso ennaku z'omwezi nga mukaaga febu 2018 omusajja ayitibwa eron mask era alonkinga loketi ye eyitibwa falcon heavy omulundi ogusooka kyeyakola yagenda mu galaje nagyemotoka eyitibwa tesla lord star n'agisamu omusajja ayitibwa starmaani hoho bannange yagitwala mu sipeesi nemala essaawa mukaaga ng'eri mukobiti nga arth before nga gravity w'omusana tannagisika eno gyolaba mu 2020 yayitako kumpi ne maazi 7.5 million kilometers okuva mazi weeri wabula gravity omusana kati agisika ngaera ebeera ogwetoloola nga kati 380 million kilometers okuva arth weeri ngaera eno eri ku sipiidi ya 120000 kilometers parawa ngaebeera yeetoloola omusana eyo wala era bagamba mu 2047 eyinza okutuukako kumpi ne arth 4.8 million kilometers okuva arth weeri ngaera bagamba eyinza okudda follow and like for more